tomona ba miracle ebele bamakambo ebele oyo bango basala malgré tout mwa badelir mo bakokota na yango oyo bango mokota makambo ya musique bamakambo ebele ebele mais ce sont des donc de vrai prophète tomona ya prophétisa awa nzala bazolakisa ye euh, sorti ya vital camere pas même un mois pour après que que que moi ce qui que ce qui que jour de ce qui que semaine boye et mon maman là il y a kufa voilà on comprend so bino baprofesi yango balakisa yango makambo ya bamboka te makambo bamatadi kibala bomonaki yango te ntaka omonaka enisa ya pero ndombasi donc euh, eza pasi nga ma pona nga ko bao balimisi balimisi yo nga na olimisa na ngai yo te mpo oza escro oza aventurier eh, na nsima ngo oza escro oza aventurier mpe soki nga azalaki piero ndomasi to ndeko ya piero mm. tonga totraduire yo na justice tosamba tosamba baza kosali réputation ya moto piero aza homme marié okay, so make eza prophetie ya solo falo luka ye na privé bosolola nde tobenge na, na combo oyo eza na biloko bokomoluka bosala babese na bakombo ya bato c'est pas du tout propre bandeko ya sika yango eye bombeshel tv bombe sier tv eza bombe te eh?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 osabona na nzoto atan soki soki jean didie so tan junior abala yo te eh? me likolo na yango lelo soki tosabone na bombechel tv Hey! Hey! Hey! Bonjour, bonsoir à nos très chers téléspectateurs. Gaudi au micro de Bombachel TV. J'ose croire que vous allez bien, j'ose croire que ça se passe bien chez vous. Alors, euh, avant toutefois de commencer mon émission du jour, euh, comme je l'ai dit toujours, N'hesitez pas de vous abonner sur notre chaîne Bombeshell TV et pourquoi pas de liker et de partager nos vidéos. Na koko bande émission te sans pourtant ko pesa ba mbote na bato balinga biso, na bato basunga biso financièrement, moralement et pourquoi pas aussi spirituellement. Là, je vois directement l'honorable Jikoko Mulumba mon héroïne dans l'ombre, chance la vie au tu depuis quelque part, je te salue. Jeffrey Tatou Nabandé, sous le meilleur tatoueur de Bruxelles, je te salue. L'homme à la barbe blanche, mon vieux Guilin senti Somi, Somo Balamande fois Pembe, est-ce que c'est bon mots là Balamande fois Pembe. Alors, Yum Total, on hein, a pour ça sécurité, intervention, protection, gardiennage. Comme je le dis toujours, Je salue China Noir, garçon moi tala mulayi lokola élastique. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne Bombesha TV, de partager nos vidéos comme on dit tolala tola makambo eza. En tout cas makambo eza vraiment makambo eza yango nde esenga ke tolobela. Merci. Hervé Chinois. Ouais, bonjour Claudie Atondra, bonjour euh, na internet tout bazali na biso en ce moment. Mm. Là, j'en profite aussi à couper ça bonjour. Sponsor officiel, mon sponsor officiel, Joe Fakaro, Flex Express, Koffi Olomide c'est un grand artiste de notre pays. Koffi Olomide asali ba œuvre oyo lelo oyo biso tozala bana mike lelo tokoma koyoka yango tokoma kolela yango nde ebimaka ba periode na biso ocomprendre donc Koffi Olomide amérite omoni teke basali mwa différence entre ambassadeur de la rumba na ambassadeur de la culture donc euh, ambassadeur de la culture Koffi Olomide aza lokola ndako alowa ya ndako ambassadeur de la rumba alowa ya département na kati ya ndako tona ba cuisine tona ba douche mm. tona ba salon tona ba nini mwa différence ezali toyimaki yimaki pourquoi euh, son excellence monsieur félix antoine tshisekedi akoki kopesa ba maître gims tandis ke basalaka barumba te mm. ce qu'il faut aussi c'est la rumba oyo abengi Slow, slow eza en anglais. Okay. Comprendre. Bango so basala déjà rumba R&B. Voilà. Rumba R&B donc silo. Mm. Donc euh, to imaki imaki pourquoi parce que biso tout toyebi tolanda na ba internet que non maître James asala interview moko euh, écrit donc ba non il ne représente plus les Congo libana mboka. Mm. Il représente la France. La France voilà. Comprendre. Yango esaki un peu koyima yima yima yima eza na mission moko tosa na john ngei fabaki bamisi nyonso bameritaki kozwa yango te parce que baza nao na boyokani te il a raison il a tout à, à, à, à, il a totalement raison donc yo so na comprendre bien oza il a totalement raison donc Tu es pour ou tu es contre la nomination de Kofi Olomide Non, pour, pour Kofi Olomide, voilà. je suis pour la nomination en tant qu'ambassadeur de la culture. Ok. Je suis pour. Hmm. Répondre. par rapport à par rapport lelo tomonaki fali epupa aigle auta kobeta na, na, na kane mm. alekaki mpa ndeko na biso nati lokola alobaki ke non apart ye batangele deux oyo bakosala yango nie batanga nde nini tandis ke ye te moto abandi makambo bakani wana koki ya ouverture ya bakani tomona da ba bill clinton deja bayemba deja makambo bakani wana ba 2010 ocomprendre r bill clinton ayemba ese bill clinton alekaka po alobake non euh, donc apart ye na akosala mieux toprouve le contrat ndeni émission wana ekitisi ye ah! Werrason c'est un congolais comprendre baza ebele bakosala yango baza ebele bakosala yango omoni motu yako tosamwa likambo motu yaki esamwa likambo awa ya oluka abota kaka mwa maseke okompo oluka abota kaka eh, papa mama baartiste baza ebele baartiste baza ebele so na minute oyo soki tolobi ke album héritier watana bezo beta toyebi baki héritier watana baleki bango nyonso aleki bango te te aleki bango te c'est son temps eza temps ya album na ye ezobeta elingi batekele wa mionge mi demo ezobeta nde héritier aleki wera aleki jb aleki nani aleki nani aleki nani natala miso moko héritier epai ya ndeko na biso charlie prince mm. comprendre amoni makambo oyo wenge esala eza na orchestre moko te ya likili lelo nayo esala yango te mpe etikala kosala yango te oyoki bafamille kabona likolo ya wenge ya séparation wenge kabola mpe bamabota ebele na kati ya ndako omona moto kingandi boye bake elbe bata jb surtout soki baza baluba soki oyoki kaka kota wera donc ennemi na bango mm. babitumba ebundama na babandale bato bazoka biso na bacicatrice ya babitumba bawenge ok avant tokoma tobeta mpe masolo ya wenge lokola kokoti na masolo ya wenge tolandaki euh, villa nova nani fabricas abetaki ya 10 ans aza fruit ya Werrason aza fruit ya Werrason il a fallu d'inviter d'abord Werrason avant d'inviter quelqu'un d'autre mais esika le problème c'est yoka yona enana nasilisa na moment oyo ye a invité kofi en plus wera mpe ainvitaki ye comprendre mais wera ye te na moment oyo ozo invité deux personnes eliki ebana guerre Ah, donc selon yo kofi na oyo aza bana ya guerre oui baza na guerre bona yebi yango te ke oyokana kofi bana ya guerre affaire ki formateur comprend mm. na moment bato ya mibale baa na guerre yo ozo invite bango mpo osangisa bango esika moko ece yo eza lokola ozo néglige tata baboti yo donc selon yo fabrigas oui. oyo ensemble ayebi ke non heure bango baye bana guerre wera oya te ayebaki yango ayebaki yango bon mpo mpona ya, ya absence ya patrick kamwa mwa tout ça normal c'est un artiste musicien akoza mpe na baempêchement akoza mpe na baempêchement elio batekele oyo aye moto abimisi beka beka mpe faya kaka hmm. soki mpo na nga fale abengisa na baoyo balongwa y compris na bahibrator y compris na babina file bamaterazi bacheri midler bango tu oyo bauti na villa nova ya fale abengisa bango oyo alingaka yande alingaka ya oyo alingaka boya nde tomai toyeba ya 10 ans de carrière tomona kofi olomide asala yango na bamisien tout ya quartier lato baleka na quartier lato na fikini il y avait, il y avait quelqu'un quelques uns oyo base représentaki wana mais y avait que d'autres mpo bayaki te tomona bafali bazala wana baegyptione bazala bato ebele ebele mpe oyo baya bazala bato mosusu bayaka te fa abigas mpe yango alonga wana wa mwa ntima alonga wana mwa keto mwa azala na keto ye moko ayebi mama aloba alonga wana mwa keto wana il afali abengisa tuna ye to balongwa wana comme ça tongai toyeba oyo yangaka boyo ya ye nde moto ana problème na fabrigas mpo vila nova eti abanda yango elaka ezali no la eti miziki abanda yango ye moko te azala na baibrator azala na bacheri migler azala na babina filet azala na bamisien ebele oyo mpe bamilongwaka mpe bien na va va villa no bango esala mpe bamakambo na yango ila fali abengisa moto absence ya bato wana tout tomoni yango te kaka ya patrick bekam nde mokilingi elobela bon c'est normal parce que aide maître liso maître il paraît si bon nde mpe naoyoka banungunungu iparaît-il baza mpe nde na baconflit par rapport par rapport iparaît benka malongwe na label bon nde naoyoka mino na confirme te voilà comme euh, chinois l'a dit nde azoyoka nano aconfirme te avant koloba eloko fozala sur hmm. ezali bongo tozonga su mwana ya moke question etimaki ngai nalandaki sakama de kuta alobi ke kofi amérite te kozala ambassadeur culturel parce que abetaka badanseuse parce que c'est un homme rancunier apesipesi ba Pona Sankara kutu, pona Sankara nauti olobaka ekofi na oyo ya bana bana guerre c'est normal aréagir de la sorte aréagir na façon wana c'est normal mm. soki bazali baguerre te alingaka loba bongo te c'est normal aréagir parce que bato ebele baleli bato ebele toseplendaki par rapport ya passeport diplomatie wana ya badaju na maître gims toseplendaki par rapport ya ambassadeur de la rumba congolaise comprendre mais un soki baye sikoyo bato biso moko tolobaki toseplendaki mpona yango tolobaki eno bawera baza bakofi baza bafali banani banani baponi bango nde soki baye bapesi sikoyo le quadre coraman Tolandi lisusu deux musiciens ya Cultura Pays oyo bakendaki Joss Ninga na G7 Chikoy toyebi ke bazongi deja na mouvement mais eza na ba propos moko oyo Joss a tenir alobi ke soki akendaki alongwaki na groupe eza parce que Koffi Olomide a induit ye na erreur bazongi deja nani mukwa bongo a confirmer bango voilà mukwa bongo liboso bayaka po bazonga mukwa bongo aboyaka asalaka émission moko abi bato bakomante bango baza mpo na bango so alimbisa bango mpo hmm. ye déjà loba soki moto akei azongaka te bon si c'est comme ça nasepela vraiment makasi mpo john diena c'est un grand bosseur c'est un, ah, un grand chanteur aussi sa kimpo aussi c'est un grand bosseur c'est un, un bon animateur donc euh, par rapport à bapropos na ye kofi akosaki ayebi oye na erreur alokuta mpo na ngai a mokolo moto akoki kokuendu oyo na erreur aza te ngai namoni keno motu moko apropose ngai likambo na moni keya mpo na bien na ngai na wakensu so namoni keya mpo ya po faire chitise ngai na koboya donc na age naza na moto akoconduit nga na erreur asasi tika eba ndimi ke ndima kaka ke place obanga mosali yo moko okoki eh, leadership ndima na yo kaka okende obeta na yo mpe babiloko no mpe toyoka na biso mpe eh, bashomi lelo aza mpa fabrigas auta mpa na ye orepondre obimisi mpe mwa bato mpe oyo mpe eh, bazobinisa mpe mais donc euh, koloba ya kofi a induire yo na erreur c'est donc eza mwa mwa jar oa mokolo oa maître vi na yo oa père d'une famille oza yaya baleki oza leki ya bayaya oza motu mo deja ozwaka deja baresponsabilité na yo en main sikoyo kofi yake induire yo na erreur kofi deja na moko ya bongo esimbaka te mm. siko yo ozoluka siko okende na bana kende esengaka bapardon na ndenge osengi na malembe ozonga kitura pays ville ozonga orompoint mpo sans culture orchestre mpe ndenge ezali mpo ndenge ezali te mpo bafia na bakembi fanake na jesaki nano asala jesaki émission nayaki la jesaki mawa omosunaki na na répétition na ye donc orchestre nsima nda okolo bien donc bakemi vraimen mokuwa bongo si c'est vrai olimbisi bango bazonga en tout cas félicitation bravo yokela bango mawa bananao babongaki nzela ba reconnaître mabe na bango ozongisa bango baluka ba enfant produit eh ba enfant produit disons bazonga koteya bango mbala nsima ofandaki esika moko boye ozwa mwa kwangano ya mobimba oluki okende esika moko boye bakatelo kwanga moko 3 personne fufu tene eteya bango baaprès represse donc euh, likambo basala yango na presse te na prestige te ya kofanda esika moko mifandisa biso baoyo tofanda na biso bisika moko hmm. yana bato basolisitaka biso ti yana boye nga kutu na futo boye na wasalo na wasalo na wasalo boye presque na déjà place moko nazwaka déjà ye mosusu mwa mwa difran na ngai ya sir sir oyo eplance mo bapromete par exemple Tolandaki ya Ndimos azalaki malade oyo biso nionso tomonaki azui ba traitement na ye na Afrique du Sud et puis azongi Kinshasa mais eloko moko nga na deplorer tolandi ye na conference de presse azo traiter Shaka Kongo moyibi que Shaka Kongo alia mbongo ebele na sima na ye et heure Shaka Kongo abandaki kokende kotala ye na ndaku azuaka ba images na ye sans à son insu azwaka ba image atindelaka bato alobi lobi lo ebele en fait selon yo mpo na ngai namoni que wana tisa phrase na nga qui ne devait pas parce que chaka congo d'une part asungi ye mpe makasi mais selon point de vue non selon avis non est ce que bapropos à tenir na conférence de presse wana c'était important de dire ça devant les gens ce n'est pas important moi je ne pense pas que non chaka congo akoya na ndako ya ndimo sosoka image bongo sans ke ya yeba sans sans ke ya pesa corps ere abanda kozwa yango ere abanda koki ekota na bandako abanda kokota na soki azwi 10 franc aye na yango hmm. amonaki yango ya mabe te hmm. baba ku basalilanga ku balilanga elinga bakomi hmm. place osala place olela donc moto moto aliaka na profit nakoya pa glodi nayebi ke non glodi aa na problème mobelaki mokelebele place wana ozwa 100 franc wana senge glodia ozwa 30 franc nga fona kata eza nango natie meme papa bamindele ya motu tosala likambo na intere ati ya retraite ve na biso ah, tobotaki ve ade afingama ne moyibi moki mondeli ke aliaka na ye mbongo toyebi mais ati ko traitaka bati ko traite vie wana na batele sortevie wana aza motu moko aide bato ebele lelo oyo kokodi okoyaka bela liboma to ena ozwa kokodi oko na njili kuna na kati tozala ngai na na na na papa na so shaka kongo na princesse afife ya na paris na ya te sali tozalaka biso misato bakamera mosusu ezalaka te biso tobenga sharako moto esala ne mission ya makambo mosusu mais ayebenga biso no boya place boye place boye place boye tokutana na événement wana oyo foto bomoni eseki lashaka kuna ni kokodioka afandi azolia kwango ami nakanga foto wana na publia na groupe na so ya whatsapp nde panzana mokili mobimba bongo d'autre part ayedaka sonki akenda kozwa mpe kokodioko wana te aya mosusu bato oyo basungaki kokodioko mpo akota scène mpe mpe baton wana banga baya te comprend a moto asala mosala azosala mpo na koede ozalaki maladi awa ozalaki maladi awa ozokemba awa nani ayaki osunga yo to nani ayaki mpo asalelo ba démarche wana kaka shaka kongo bozofinga wana apère d'une famille boyeba korespectaka mpe bato ya moko ozalaki d'accord na yango so mais maintenant le r fondation denise niakero ememi yo na afrique du sud ozwi basoin obiki olingi obalukela sikoyo motu oyo ayedaki yo na temps na mpo ozwa mwa mwa basoin mike mike na bandenge mike bacongolais toti kozala baingra totika vraiment kozala baingra donc na nasepeli na comportement wana te amokolo amokolo akotaka na dushe akangaka porte rose kola mpo bato bamoni te na conseil apesi te mpo apapa akobotaka ye na conseil apesa ye te voilà comprenez là ça langage que chinois Yannick Vizas Kondol, le petit fils de Dieu, le petit Madiba, je te salue depuis quelque part. Tobeta non lisolo, masolo ezo régner likambo ya prophète oyo abebiseli biso réputation ya tonton Pierrot oyo boyebi aza artiste congolais. Toyebi ke prophète ayaki kosenga pardon. Donc prophète asala biso pardon na ye wana toboyi na biso yango nga soki nga nazalaki tant pis. Sikoyo nga osani. J'allais lui porter plainte. tosamba okay. nga nazo appuye yango malgré pardon na ye ya pierrot ndombasi ve na hmm. oluka yo na swa na obenga yo ve faut reporter joana plainte sont des genre ya baprophète oyo bazoya kobebisaka baréputation ya bato tomona mama prophétesse moko abima awa sila ndoki sila boye sila boye akenda so lelo mpe soki mpe prophète soki mpe nganga to oyeba te ose parvenu koleka no na télévision mpe télévision chaîne oyo oh, oleki eza chaîne oyo oh, ematisaka culture congolaise na kota comédie mm. bondimi mpe bolekisa moto oyo azosalir réputation ya moko ya bacteur oyo bolekisaka na chaîne na bino ya biso tv siko problème na nga est-ce que pourquoi bo condamner ka pasteur faut condamner pasteur na propriétaire yango nazoloba voilà bo parvenir kotika ya leka na na emission mpona kosalir réputation ya hmm. acteur na biso oyo aza acteur ya monene na mboka na biso pipiro mombasi soki nga mpo na nga pierrot même chaîne wana jour na omoni elongi na nga eleki ya na portango plainte pour c'est la chaîne oyo esali ye hmm. mama bafinga na bango yo na makambo mosusu me makambo ya kipede te prophesie yango donc nzambe alakisi kaka nenisa moto keno eza ya kofungwama alakisi yo makambo mosusu te seke ye mo nde moto apede en plus mobali ya bato mobali ya bato mpe hmm. kolobake no abala mpona komaske ki ke libala ne mpe ekozwa problème libala ne ezwa prophète ah. sikoyo yo oyebaki eza prophétie ya solo hmm. pourquoi oye kosenga bolimbisi ere omonaki ya prophétie mpo ngai na bien bon prophète oyo azweli moto prophétie même na baeglise tomona ah, yango soki prophétie neke oderange motu bakobengo na bureau baprofétise si si bafinisa nga basali na nzambe se eh, ah, donc oyo oh, mabaloba le temps de la grâce vraiment yango oyo tobima na le temps de la grâce donc prophète ya malonga ya solo na ya lokuta bayebana ya sulu te donc mpo na yo bango tout porte plainte si je comprends bien ba bato mo bakomo ya eh, bango mo bakoluka babase ndeti venaso denis lesi asali nkombo nela ba youtube mm. bato bakomo bakoluka batisa bango kaka lokola ba denis lesi lokola baprophète ngifa mm. mais Eloko bao bosana ba Denis Lessi wana ba biloko ya Nzambe. OK. Mal, malgré tous ces délires. Mm. mais il y a un temps oyo ase concentre na makambo ya nzambe mpo badeni nde si basala bamiracle donc ya bamiracle mosusu basala batravers badeni nesi wana tomona yango mpe tomona yango wa keno kopo likolo ya tv ma bomeli obiki ah, tomona yango tomona bamiracle ebele bamakambo ebele oyo bango basala malgré tout mo badelire mo bakokota na yango oyo bakomokota musique bamakambo ebele ebele mais ce sont des donc de vrai prophète Tomona ya prophetisa awa nzambe azolakisa ye euh, sorti ya vital kamere pas même un mois tomona prophetisa makambo ya volcan ena osalama kuna hmm. na niragongo tomona aloba bamakambo ebele rempont aloba bamakambo ebele tomona ba roger baka baleka baloba keno nzambe azolakisa ngai keno toperdre mosali na nzambe moko ya monene ya mwasi ya pour après que moi soki quelque soki quelque jour boye soki quelque semaine boye tomona mamola ya ekufa voilà oremprendre so bino baprofesi yango balakisa bino makambo ya bamboka te makambo bamatadi kibala bomonaki yango te bamakambo mosusu bamboka bomoni yango te bamakambo ya président so eh, motuka na ya 46 mille euro bomoni yango te kaka ntaka bamonaka enisa ya pierro ndombas donc euh, eza pasi nga mapo na nga ko baoyo balimbisi oyo balimbisi yo nga na olimbisa na ngai yo te mpo oza escro oza aventurier eh, na nsima yango oza escro oza aventurier mpe soki nga azalaki piero ndomasi to ndeko ya piero hmm. tonga totraduire yo na justice tosamba tosamba eza kosalir réputation ya moto piero aza homme marié eza kosali réputation na ye pas du tout propre falo luka ye soki beke ya bato balingaka kanu mokonzi kanu mokonzi est ce que mani aza na zemi to aza na zemi te chinois ayebisa biso mai question na ngai ya motu eza mpo na nini bato bazoswetele la baronne mabe baza bandoki soki aza na zemi mpo na ninibaza bakadiaezosalama baza bakadia mingi omona eh, ayo omona teke mingi basala emission babapede omona te babapede donc pede abotaka te aozaze moto parce que tokomona to remarquer que haine ya carine mokonzi eza sous buzz te mais komi vraiment na, na ndenge asoli balingaka carine te carine aza michael jackson internet autorité morale na biso nyonso na, na youtube voilà. aza autorité euh, morale aza exemple à suivre mm. comprendre malgré ses délire malgré ses buzz Karine ana une fille chansard mm. aza fille ya étoile mm. comprendre po nyonso osalaka esimbelaka ye parceko tellement bawana ozomona bazoswetaka bamabe mpo na karine bameka kosala boye esimbaka te mm. comprendre obate karine yango kakipaka kokolelo bana yango Ba pesi Carine Deva ba bifo alakisa libumu na ye. Alakisa bango ba nyala alakisa libumu lokola mwana mwana mwana na biso re. Lokola re bo alakisi libumu lokola Rihanna. Toi ba bantu, toi ba bantu. Rihanna euh, Rihanna eza nini culture na bango ba mesana. Biso toi ba bantu. Pour mpezaka so moi mwa mwasi moko alati mabe na nzela libumu to libanda pour après tu tu tu murmura na sima na ngo comprendre po ya somo mwa mwasi mo mokoro tout libanda to ah, tu murmura na ngo po mais mais mais mais tandis que na ba Europe na ba Asie na ba Océanie na ba Australie na ba Amérique et pour la moto rolongo awa na sous-vêtements ake meme ti na prince kuna ya, ya poids lourd okay, donc wana eza elobela bango eloko te eya culture na bango nous nous sommes des bantou mpo nabima nanu na, na, na eloko ya mokuse de comme mes parents c'est impossible na obanga nga mpo na bongo mais tomona yango na bafilme mindele conseillaki ye awa heure makambo ya ya mwa mobali oyo nani soki chat noir chat noir heure ebimaki awa hmm. fozalaka discrète fobombaka makambo fosalaka boye fosala fosala fosala boye motu soko mosalela discrétion na ye siko bolingi susu abimisa ngo apanza su vie prive na epolobi botyola lisusu eza jalousie kimtema mabe loba nango euh, félix wa nzeko ya richesse moko tozala nango na kongo ya mwana kimtema mabe ya sika no bakata na sachet te po eloko ebomaka bajournaliste to bato nzinga na okaka etango mokonzi alesakempia na ye wana lekecu yana lelo na france kempia na ye na bakangi ye na belgique comprendre soit disant mikanda mabe esali biso mpasi mais malgré toza moto ya camp diverse edérange biso pas parce que c'est notre frère youtube ezalaka babes toswetaka malheur tosalaka na ye mosala moko hmm. erle euh, kecuaki france bongo lelo deuxième fois esali biso bien pourquoi pas biso mpe lobi mpe tokomokende wa erle kecu sepela na lipamboli ya moninga mpo yo mpe basepela na oyo ya yo comprendre ken mpe nakenda poto na fali ipupa lelo oyo autozwa visa na ye so ya une année fala akende ake ake na ndenge ya belgique malgré to ya bacomplication soki lelo tolobi akozala dana na ndenge ya bakine awa ah, esali biso mpasi hmm. parce que aperde une famille abebisi mpe mbongo na ye ebele oyo akokaki mpe kosala mpe makambo ne mpe na bandenge ya bakine na rate azwi mikanda soki maso ya mabe soki naye compliqué ye yani batie na garde à vie mpo bazongisa il faut déranger biso mbongo ya mbongo ya mpasi oyebi nde totambola na basala moi tozolongwa bandal ozokende bambinzi ya zone kuna batransport bambouteillage badiffici mpo ozwa élément mpo okotisa mwa difran wana so osepela na malheur ya moninga pourquoi tozalaka quand même bato mingi to esalaka tozalaka meme bato mingi to esalaka omonake eh? biso mpe makambo efungamela biso comprendre merci beaucoup félicitation na ya congo ye wana hmm. ini edo na biso voilà. on comprend mm. donc, euh, donc euh, félicitations à ma grande ixi peshanga mu pech peshalove un million d'abonnés mpo baana mosusu wana bazwa yango donc ezwa bango bata makasi vraiment merci aussi na asila bisalu na film roland de conscient vina so adolphe dominguez ça va donc rejoue merci beaucoup merci